about a variety yeah, okay. of our games. But to okay, wrap things up, we'd like to end this presentation by sharing one more video. Satu lagi. Gen 9. For tuning in. Gen 9, let's go. Gen 9. Gen 9. Gen 9, let's go. Sekejap, benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Benda ni. Tulang kau kau tahu dong kau kerja kat Nintendo. Tadi ada Ash lah Bukan Dia mesti masuk dalam tu ada game Ya Dia nak leak Game free, Game baru game baru. Confirm game baru Apa ni apa ni apa ni apa ni Tembika Labu sayung Tak tak ni ni office Coffee Boiling Booth Clock Weh, weh, weh, weh. Ini tempat baru. Weh, legend? Game legend baru? Eh tak, ni macam Swan Shield. Weh, what? Ah! Ini tempat baru lah. Petili Saida. Ini tempat baru. Mia. Serius ah? Oh, ni, berdiri. Soldier. Uh, ah, Paper. Swan Blue. Pikachu. Pikachu. ni Poison Lavita Main dia baik Lucario ah! Yes Tu uh, banyak semua time Ah, Alola Attack Ah, sama ni budak What the heck? Genai gila. Oh, dia orang guna formula sama macam Legit Arceus. Yes! Jantung aku guys, jantung aku. Buaya! Eh, burung! Pokemon Skull! <laughs> Dan juga Violet! hujung tahun ni hujung tahun ni hujung tahun ni